Kaixo, bideo honetan HTTP zer den eta HTTPS ekin dituen ezberdintasunak azalduko ditugu. HTTP eta HTTPS zaretik datua garraiatzeko eta bidaltzeko jarraitzen diren arau multzoak dira. Azken finean, internet erabiltzean informazio trukaketa bat gertatzen da, mesularitzan gertatzen den bezalaxe. Demagun, mezu bat bidali nahi dugula. Nola jakin dezakegu mezu hau ez duela inork lapurtuko ibilbidean? ba, HTTP erabiltzen badugu, mezu honi lapur batek ez usar eta guk ez dugu horrelakorik gertatzerik nahi. Aldiz, HTTPS erabiltzen badugu, mezu hau irekitzea ezin izango da. Lapurrak ezingo dio esku sartu. Oso ondo gaztuta joango da, eta soilik helburuko pertsonak irakurri halko du mezu hau. Nabegatzaileetan oso erraz ikus dezakegu modu segurua nabegatzen ari garen edo ez. Adibidez, Google Chrome erabiltzen badugu, hemen goian adiraztea egongo da HTTPS erabiltzen ari garela. Hona hemen, beste adibide bat. Mozilla Firefox nabegatzailean ere antzeko zerbait agertzen da. HTTPS erabiltzen ari garela adierazteko. Hau da, nabegatzailean ari garen lekuak arriskutsuak ez direla esateko. Ikus adibide hauek.